इंडियन अंकल फोटो निकाल हुए जब इंडियन आंटी फोटो निकालती है द बॉयज मतलब लटके फोटो खिंचवाते हुए और जब पापा की पारिया फोटो खिंचवाते हुए oh, <laughs> no, no, no, no. Oh, oh, okay, bye.